транспорттун тормоздук орнотууларында кысылган аба колдонулат пневматикалык тормоздун иштешин карайлы баштапкы абалында эки тараптагы басымдар бирдей учурунда тормоздук колодка дөңгөлөктөрдөн сыгылган тормоздоо учурунда тормоздук кран алты ачылат жана үч түтүгүндөгү кысылган аба атмосфера басымына болгудай шашат резервуардагы ашыкча басым жетидеги клапандын жабылышына алып келет жыйынтыгында сол тараптагы поршенге оң тарабына караганда көбүрөөк басым жасалат тормоздук колодка дөңгөлөккө жабышат эми тормоздук алты кранды жапсак анда кысылган аба цилиндрге түшөт анан оң жана сол тараптагы басымдар бирдей болот